skuteczna sprzedaż. Co to takiego? Po pierwsze, przestań koncentrować się na sprzedawaniu, a skoncentruj się na pomaganiu klientowi w kupowaniu. Po drugie, wyjdź z butów sprzedawcy. Zostań jego doradcą, a nie dostawcą czy akwizytorem. Po trzecie, zbuduj relację odpartą na wiarygodności, zaufaniu, uczciwości, empatii, a nie tylko na dokonywaniu transakcji za wszelką cenę. Po czwarte, nie niż wartości spotkania z Tobą przez opowiadanie o tym, co wspaniałego masz do sprzedania wsłuchaj się w sytuację klienta, w problemy, wyzwania. Dzięki temu odkryjesz i potwierdzisz z klientem jego prawdziwe potrzeby. Dopiero wtedy do, dopasuj swoje rozwiązanie. Po piąte, twórz wartość przez to, jak sprzedajesz, a nie tylko przez to, co sprzedajesz. Niech wartością w tym procesie będzie również Twoje doświadczenie, znajomość rynku, konkurencji, rozwiązań, które oferujesz. Po szóste, wyróżniaj się poziomem umiejętności sprzedaży. Pomagaj klientowi odkryć niedostrzegany problem, rozwiązanie, którego nie brał pod uwagę, szanse, które nie dostrzegał. I po siódme, bądź przewagą konkurencyjną przez bycie zaufanym partnerem biznesowym. Edukuj i rozwijaj klienta w swojej specjalności. Inspiruj go i odkrywaj wraz z nim to, co pomoże mu osiągnąć jego cele i rozwinąć jego biznes. To siedem kroków do sukcesu sprzedaży. Dzień dobry, tu Bernard Fruga. Zapraszam Cię na warsztaty, na spędzenie weekendu ze mną i z grupą w temacie pogodne przywództwo, czyli jak wyrwać się z codziennej wirówki, stanąć z boku i wpleść w swoje życie pogodę ducha, czyli strategicznie ustawić życie na nowe tory. Ci, którzy byli, mówią, że dzięki tym warsztatom na nowo odkryli znaczenie słowa wdzięczność, znaleźli siłę, żeby pokierować swoim życiem. Dołącz do warsztatów. Szczegóły znajdziesz na stronie www.fruga.net. Do zobaczenia!